Audio Jungle. जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी तुझको सनम है ये कसम दूर कहीं नाशा पास आए ये दूरे तू मेरे पास जा जरा जरा महकता है महकता है मुझे भर ले अपनी बाहों में थैंक यू दिल चरखी के एक तो टोर दिल चरखी की एक तुम टोर इसका रंग चिक पर जो